हाय गाइस आप हमारी थंबनेल देख के पता चल तो ही गया होगा कि हम कैसा वीडियो लेकर आए हैं आपको पता ही है कि हमारा जो ओल्ड फ्री फायर है वो अपडेट कैसे करना है आपको पता ही है कि प्ले स्टोर में वो फ्री फायर दिखा नहीं रहा शो नहीं हो रहा तो आप कैसे अपडेट करें आज हम वही बात करेंगे इस वीडियो में हमने भी बहुत ट्राई किया और फिर हमने वो ऐसा अपडेट करने का सीख लिया हम सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए शेयर कर दिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए तो चलिए गैस आज हम हमारा जो वीडियो लेके आए हैं वो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप आप अपना गूगल खोल लीजिए और सर्च कीजिए डेराना फ्री फायर यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखने को मिलेगा वहाँ डेराना फ्री फायर का वहाँ पे टैप कीजिए फिर ऐसा वो ओपन होगा वहाँ पर डाउनलोड एपीके का ऑप्शन लिखा है उस पर आपको जाना है उसके बाद थोड़ा नेट स्लो है इसलिए अभी देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पे आपको फ्री फायर ए पी के ए पी का होगा तो वो डाउनलोड कीजिए और मैक्स होगा तो उसको डाउनलोड कीजिए ऐसे करके आपका फ्री फायर अपडेट हो जाएगा आज के लिए इतना ही गाइस खत्म bye bye tata goodbye गया